我们，我们。 Дальше этот победил. Там, в первом заезде. Ну, наш. Вот. Процент. Thank you. フフフフ。 наши болельщики приобретают волшебные... А ты говоришь, что так вот они сокращают, что перелетают. Понял? Эти перелетели потом. Короче, Турция. И Турция куда тут приехали. А тут в этот момент Потом он его уже... 我。 764-й Морозов Роман Киев. 641-й Нерус Семен Днепр. Стартовый номер один Семеникин Вадим Харьков. 370-й Бессонов Андрей Харьков. 17-й Ефремян Руслан Харьков. 12-й Крапица шестой Уткинса приобретать автомобиль, обратитесь специалистам автоцентра «Талисман». Заполните анкету, и вы станете счастливым обладателем автомобилей, которые предоставляет автоцентр. Thank you.